同じ条件なら俺たちが勝つそこにややでややでやでやそこにやふっわほやほてっだ受けてみろアバーンストラッシュウェイク

が今繰り出せる最高の技だガストラッシュいい気になる隙ありなんだ軽いなふっふっ使っアマテラス今楽にしてやる

これが今繰り出せる最高の技だありだろくそなんだありだうわっバカめ